はい、どうも、辰巳イバノビッチです。今日は、えー、SH モンスターアーツシリーズの、えー、スーパーメカゴジラを開けてみたいと思います。で、正面のパッケージです。で、横が、こんな感じで、後ろ、こんな感じです。で、今回は、ガルーダも 一緒にくっついているので、えー、このフィギュアのセットでスーパーメカゴジラが完成します。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。はいはいはいはいはい。おっと。バルーダかっこいいな。g フォース ガガゼラここテープがあるからちょっと取らないと。 と思ってんだこうかはい中身はこんな感じとなっております落ちたガルーダ軽いえこんな軽いんだメカゴジラは、えっ、ー、と、前の SH モンスターアーツと同じかえ ほぼ同じここ足だけがちょっとメタルっぽいあとは軽いあお腹がまたメタルっぽいそれは前と変わんないのかなうんで首がなんか伸びるのでこう飛行形態にもできますえー、普通にこうで ガガこれって外れんのかなあ押せるあ押せたこうこんな感じで押すと首をこう飛行形態の頭にすることができますうーんで手もなんか 取り替えられることができるっぽいんですけど、違いがよくわからない。うーん。こんな感じです。あ、なるほどね。こう、なんか、ちょっと曲がってるのと伸びてんのの違い。これも曲がってるのから チン伸びてるのだからこれがこれになっただけこれが5で次にこの尻尾もえっ、ー、と飛行形態にするときはこう普通に押せばまずまっすぐになるっていうのと足も足もカキンあやばい あ、つま先を伸ばす。あ、ほんと、ほんとちょっとだけ伸ばせばいいだけなのに、ちょっと、あの、無理やりやると、外れちゃう。ちょっともう、やめてくれない、こういうの。こうか。はい、はい、はい。こんな感じ。で、はい。こう、こう、こう、こう。で、はい。多分、こう、飛行形態はこんな感じでよろしいんでしょうか。 ューこんなとこですかね。オッケーお腹のえっ、ー、とプラズマグレネードを展開してみようと思います。よし 取る必要なかったかな。えー、っと、この真ん中のところだけを、あ、取れない。えー、っと、ここは外したいんだけど、外して、これをつけるだけなんですけど、ちょっと時間かかりそうだな。ふわみんなどうやってやってんのこれ。 ねあ取れそう取れたおいおいおいおでこう戻すガタン ベリーボトン、えっ、ー、と、テベソ。テベソができました。次に、ガルーダをつけるために、ここの背中のパーツを外、あ、簡単に取れた。 <laughs> えっと、で、これが、ガルーダ装着用の背中っぽいんで、 ここをつけこうつけてであとはこのガルーダのこうつけられるようにこれがあんのか。OK? んうんうんうんうんうんうんこうこうあなるほど こ外してここ外して今度はこれを付け替える付け替えます付け替えますあれもう一個なんかパーツあんのかな2番のパーツんでってくてー んどういうことどういうことどういうことあ、わかった。これ外れんじゃないここここ外れんじゃないふっ。取れないよ。あ、取れそう。おいあ、OK。あ、できたできた。ガシーン。 でこれを装着しますジカシンドゥンカシンあできたんじゃない できたスーパーメカゴジラしかガルーダもここがへっこむのかなここかクシンいい感じになったバランスも 金いいんじゃないかっこいいはい完成しましたスーパーメカゴジラですこれはかっこいいむい こんな感じです飛行形態飛行中のガルーダピュープラスメカガゼラガガーンってな感じとなってます あえず。パッケージはすごいかっこよかったし、えー、このクオリティはまあすごい大好きなんで、満足です。顔だけがちょっとあんま好きじゃないんで、この SH モンスターズの、この平成ゴジラシリーズのメカゴジラあんま好きじゃないんです、この顔が <laughs> で、えー、次回はそのポスターバージョン、